Wagio bai picho ha agi go Jesus go hatkam upatedda. Anhir de go na hoyam ge tanoria ji oingan. Guaro ina bankai gida cham to chuggam ker kapto ingda. Hoyam his chumash kerba oirda. Nagawa machia na hashak mi puhim dan hashi agun ge kora. Wapted dam go nam pariseo sum tutunda. Hajjo ina go abdig na pumam kam niok. Ji cham tur puhimat gem. Naguriat da kanon jurhinyam kam to agim. Guinago patid da go Jesus. Jogu chamash buwais ya kun anjo hinya amkam nyok. Nagur pui nan hu kashkaich. Nan gushmat nan ichpai jir bahi gyo nan pa yakim. Apim napim guchamat nan pa jir akim gyo nan pa yak boicho. Guha pum apim napo ina haj apim napim putu buwada napim dhaka yulinja. Cham tu nashi ya gun gyu kora. Gu anjmat gum cham tu pui hi. Nagu nan hu kajurin nan chu ija siya narpa yuk. Hir pui ka. Nagu cham tu anjo lupkaid ja gumat gam gunggu kurahi nat banyot. Jona pe mas mas mat mi uan tam nat uan jis nasa guharo inu tu hat jo hiswam hum dokam. Cham tu hugin jam gugu ger kam nak mat dek tu si iat tuin. Dai num gokat kam pui wakai cina ba. Hap na shiv nan jo kinyam kam niok yo gunggu koranat banyot. Gokat jawa pichua. Wap kai jam gu pariseos. Pa bahas cuy gunggu korah. Wap patut dagu Jesus. Hat joy nagunian ko pimsin mat na nirtop tomda. Chiwa ha pa ko was mat a pimgunggu kora. No pimgu sin mat kagadan, pui pimjo pismat kagadgunggu kora. Hap nito haagi ko Jesus mahaga chiop mison panikukuk na paimto abagutomi. Kugucham haro ihuan eh. Nat kuchakuy may na paijuk tu dasis namdagiya. Wapatid dub giyo ko Jesus. Anmat gumya po si kaichimi wahimi ahi. Siya ko pimapim tiban ga ang agatok campaikan cegi apim. Ya apim pis pokok ya hiju uwa turgiska. Nagugili misi hai na pim hajju ya bamunan pai bab tuika. Wap kai jam dul guga gerkam Israel kam. Pawa hak tu isi uri na beya get. Kawa mo si mua maci dul kuwa pu isi hai na cajju ya na pai bab tuika. Guhi na guha ke gu Yesus na mas kai. Wapatet da. Napim gua apim hirya akam jidomak ke isab ban. Guanmat gemir te kof kami. Api miria akam ia di oing ban. angumat gimcham tur ya kame pui kunyo pam tet dana pem ya poko ya hiju uwa tulis kam no pem cham te hu nan anir di nan yu hug der pusha ichwe man gun gu kora ya po pirvi shim ka pem hiju uwa tulis kam wap tet dam hir tup tum da bi kwa pui ka ichna fu hug der pusha ich wapa tet da go jesus jonan hashba ka ichna icha jer ya ai mu icha ichnan chuham a agija na pem gu cham me pu him chon hashiram kogu cham to hina an jog nan ha yugi guapin hashilla aiguinet bañot. Hap ninyo apishtu ham agin. Nenggu anishmat narsihkam natashin chön guinet bañot. Guhinamit guchamatit kaina gutgu kora agetup kai gu Jesus. Wapatit döb gyo. Hano hina pimpai jo kwanshis sapa kurus tam na pimpa pamachia na nyan hirdi na nyuhug der pusai chweman gunggu kora. Nan cham to anjur pishpui chobuan nan hajugin. Guapin hash pishin chudem gunggu kora nan chuhama agin. Naguya ne apin shano pup to ije gungu koraguinat banyot. Chamu iskat pa injon cho de. Nangu an mi pu si choboim na hasha ki a. Ah. Wa mu ihat kam tehu nyamut po yunat pa yok po ihe tuha a ah agi go Jesus.